Вообще, я, знаешь, хотел ехать спокойно, как обычно езжу. А? Но камера все время э, заставляет подтапливать, да. Когда сам камеру ставлю, тоже стараюсь выделываться как-то. Сейчас еще кулачки будут. なってました cada значит, разошелся. Слободска. А я здесь учился, в РГГУ. Г гуманитарный Thank you. Сейчас по диагонали, прям по пешеходной поедем. мы в Европе. зато сейчас будет красивое место. Давай! Дальше? Да! Пробки один хуй! и почти что слева Лужники. Въезжаем в Хамовника. Но тут слишком тихо, не как Тарантас любит, конечно. Ему трафик подавай. Здесь вообще пусто. Блин, ну пустые улицы, реально. подняв. во-первых, я малеха сдох. Надо отдохнуть как минимум. Да ну, я уже не знаю, куда ехать. А во-вторых, что-то мы запал потеряли. Давай что-нибудь придумаем хорошее, потому что просто так тебя отпускать в такую погоду мне не хочется. Давай придумаем.